Susuz sonunu bulağım Tolkundanıp жазdım Dolup ösken ayılım Çeşmecerim kımmadım Susuz sonunu bulağım Tolkundanıp жазdım Dolup ösken ayılım Çeşmecerim kımmadım Qaynab çıkan bulağım Boy kötürüp çınarım Elim senden razı Ayıldın cağıp çırağım Qaynab çıkan bulağım Boy kötürüp çınarım Elim senden razı Ayıldın cağıp çırağım Ayıldın Görkün açıp gül zardım Bol bol sayra bünü saldım Dankın tara balızka Altın bulağım ırdadım Görkün açıp gül zardım Bol bol sayra bünü saldım Dankın tara balızka Altın bulağım ırdadım